axborot asrida yashaymiz qo'limizdagi telefon orqali dunyoning istalgan burchagida ro'y bergan voqeadan o'sha zahotiyo xabardor bo'lish imkoniga egamiz albatta bu yaxshi ammo keyingi paytda fek axborotlarning tarqalishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda haqqoniy ko'ringan lekin aslida yolg'on bo'lgan axborotni tarqatishdan ko'zlangan maqsad nima insonlarni axborot dunyosida chalg'itayotgan noto'g'ri ma'lumotlar u nega yaratiladi Подрастающее поколение сегодня живет в мире медиа. и получает различного рода информации из различных источников. Для того, чтобы понять, какие именно информации являются более достоверной, нам необходимо быть более достоверными. И я думаю, что для этого нам поможет именно медиаграмотность. Медиаграмотность помогает нам не только развить в себе критическое мышление, но также распознать именно фейковые новости, ложь или какого рода манипуляции, освещаемые в средствах массовой информации. Оно также помогает нам развить себе логическое мышление и не доверять просто так э, любой попавшейся информации. Преимуществом газет или других официальных печатных изданий является аналитический подход к освещению новостей. Газета дает читателю более подробную и развернутую информацию, основанную именно на фактах, на достоверных фактах. И тут возникает вопрос, для чего же нужна ложная информация? Ложная информация в основном преследует либо личную выгоду, либо материальную выгоду, а, либо просто, чтобы произвести а, какую-либо сенсацию. А в деятельности официальных печатных изданий нет места подобным явлениям. yolg'on xabarlar keyingi paytlarda e, tez tez ko'zga tashlanib turibdi ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on xabarlar mish mishlar shunchaki ko'payib ketdi matbuot orqali ommaviy axborot vositalari tarqaladigan yolg'on bu juda katta bir e, nima deydi katta qurol yomon qurolda bu bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak xohlagan paytda ular xalqimizni ko'ngliga g'ulg'ula solishga o'sha davlatni kerak bo'lsa tinchlikni buzishgacha ham yetib boradi bunday yolg'on xabarlar oddiygina misol uchun e, bir siyosiy jihatdanmi rasmiy jihatdan mana shunday oddiygina ha palonchi bunday emas hatto davlat rahbarlarigacha ham olib boradi qilinmagan ishlari shu qilindi yo bunday bo'larmish ertaga bunday bo'larmish degan mana shu mish mishlar ham o'sha xalqimizni ertangi kunga bo'lgan ishonchiga ozgina e, zarar yetkazadi texnikani rivojlanishi ayniqsa mobil aloqaning rivojlanishi har bir shaxs qo'lida mana shu telefonlarning bo'lishi ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan xabarlarning haddan tashqari ko'payib ketishiga zamin yaratdi qo'lida telefoni borki yozishni biladigan e, kishi borki o'zini reportyor deb hisoblab qoldi ma'lumot berishni xohlab qoldi bu narsa uzoq yillardan buyon xuddi e, gapirolmay kelayotgan odamning tili chiqib qolganiga o'xshaydi hamma o'zining dardini o'zining muammolarini aytgisi keladi lekin ularni qaysi biri rost qaysi biri yolg'onligini bu ma'lumotlarni qabul qilayotgan odamlarga bog'liq buni bilish kerak va buning asosligini tekshirish kerak ommaviy axborot vositalarida ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda juda katta oqimdagi ma'lumotlar berilyapti vaholanki hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlarning juda katta miqdori yolg'on ma'lumotlarga asoslangan hozirgi paytda mana shu e, ijtimoiy tarmoqlarga chiqayotgan e, qatnashchilarning ko'pchiligi balkim e, iqtisodiy mablag' topish maqsadida balkim boyish maqsadida balkim obro' e'tibor Э, soxta ma'lumotlar э, obraga e'tibor bo'lish uchun mana shu ishlarga qo'l urayapti shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar har xil bo'ladigan bo'lmaydigan ishonsa bo'ladigan va bo'lmaydigan juda katta ma'lumotlar bazasiga aylanib ketdi xulosa o'rnida aytish mumkinki yolg'on axborotlar insonlar tomonidan tanilish yoki shov shuv yaratish maqsadida bilib yoki bilmay tarzda yaratilinadi lekin shuni ham unutmaslik kerakki yolg'on axborot tarqatganligi uchun qonunda javobgarlik mavjud bu haqda esa keyingi videoroliklarimizda batafsil tanishishingiz mumkin